各位老师、同学，你们好，我是卡洛斯。记得两个多月前，我向学校申请购买 WEX 机器人套件。我的目的是想我的学生认识多点，知道在学界这么流行的早件。实质上，WEX 对我来说比较陌生，原因是过去的十多年我没有教设计与科技。但对我的一众同门师兄弟来说，WEX 是他们很重要的教材之一。因此，在学习上线这套件之前。 我先向梁伟业老师借来一套作为范本，希望今天教大家如何完成出行。再往后节目再教大家如何做片场的工作。事不宜迟，我们现在便开始。提醒一下，假如大家都喜欢《风琴奇侠卡洛斯》的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。正如刚才所说，卡洛斯对 r e x 了解不深。 因此，我向梁老师借来一套参考，为了在安装过程不出错误。但我知道，这套件除了可装配基本形态，加上其他组件，还可以发挥很多的电话及功能。就让我们先来看看有什么配置。打开其中一箱，那里有极多的包装及配件，当中有万向轮、螺丝、锁带，还有基础条。之后，这个小盒中。 有个齿轮，它两个轮子。打开另外一盒，里边会看到 w e s t o CPU。要记住它亮着。最后是电线及变压器等假象。这几个是固定马达。这个是天线。一个电池。最后这个是遥控器。零件都拆开来了。 按照我的习惯，分门别类放好。按照说明书的指示，先用紫色金属条安装车的支架。在安装的过程中，我发现要用很多这种塑料配件、螺丝及丝母。 安装整列框架的时候，一定要按照说明书数清楚在哪一个孔安装螺丝。框架完成了，下一步是安装步进马达。完成了一个，用相同方法安装另一个。 这两个轮要安装在刚才那两个马达的轴心，而要限制安装于轴心的哪个位置，并要使用我手上这是胶圈。万向轮的安装要利用这两根短轴。 但四个轮轴都安装好，前辆车应该可以滚动。之后还要在车架上安装其他金属支架，主要用来安装电池、CPU 及无线接收装置等等。来到最后，先安装机械臂的部分。 这里也要安装一些垂直的技术支架，支架下也安装了马达，以控制机械爪的升降及开合。机械臂的升降使用一带齿轮来实现，而能够开合的机械爪。 是装配好的，只需要安装至 GCB 的前端。装嵌完毕，整辆车长这样。连线部分一点不复杂，只需要把四个马达和无线接收器按照说明书的号码插进 CPU。 现在拿出遥控器，吸取贴纸，按启动。在 w e s 机械人那边也按启动，两者很容易便连接起来。按 A 键启动预设程序。由于我也是第一次使用，因此我每个按钮都试按，发现上方四个按钮负责控制机械臂的升降及机械爪的开合。 前面的两个摇杆负责控制前后运动，但我发现控制不很顺手，不知为什么向前变成向后，向后变成向前，因此练习了一段时间还是控制不好。这正是我要研究及教学生把它重新变成的原因。于是我拿出梁老师这给我的一台试玩。 发现上轮控制啊，它的程式是左边的摇杆控制左边的轮子，右边的摇杆控制右边的轮子，上方的四个按钮也可以正常控制机械臂的升降及机械爪的开合。由于这个设定也不是我们平常玩遥控车的设定。 因此，一样有些困难。这股成功在尝试，经过了一段时间的锻炼。 终于可达成一些任务，例如成功控制机械车走进这个塑料瓶，并用机械臂把它拿起，然后搬运至另外一个地方。 经过今天的安装示范之后，相信大家对 VEX 机器人的组件有一定的认识。假如大家希望进一步知道 VEX 的变形及玩法，我相信大家同时要留意梁伟业老师的频道。之后，卡洛斯和梁老师都会开拍更的视频介绍 VEX 的编程，大家千万别错过！记得订阅、加赞及分享我们的频道哦！